Башҡорт Википедияһы һәм Башҡорт Вики өләсәйҙәре исеменән интернеттағы иң ҙур белешмәне уның егерме йыллыҡ юбилейы менән ҡотлайым. Википедия селтәр киңлектәрендә мәғрифәткә эйә булырға ярҙам итә. Һәр кем унда үҙенә тейешле мәғлүмәт таба, белемен арттыра. Беҙ, ирекмән мөхәррирҙәр, кешелек тарихы дауамында тупланған мәғлүмәтте үҙ телебеҙҙә тапшырыу мөмкинлеген уңышлы файҙаланабыҙ. Бөгөнгө көндә башҡорт Википедияһы барлыҡ тел бүлектәре араһында ҡарау һәм мәҡәләләр яҙыу буйынса иң алдынғы урындарҙа тора. Википедияның юбилей көнөндә уға хеҙмәт итеүселәрҙе лә һәм ижади хеҙмәттәре менән белем алмашҡан барлыҡ ирекмәндәрҙе лә ҡотлайым. Именлек, һаулыҡ, уңыштар, ҡаҙаныштар, ә иң мөһиме — һаулыҡ һеҙгә. Киләсәк быуын хаҡына эшләү теләгебеҙ бер ваҡытта ла һүрелмәһен. Шулай һәр ваҡыт энергиялы булып ҡалайыҡ. Юбилей менән!